我终于拿到米了。这个游戏是由拉扎达公司线上游戏提供的。你只要开启拉扎达，点击 Account，你就看到一个 Free Rice，再点击进去，你就会来到这一面了。然后你的工作很简单，只要每天收集水、浇水就可以了。然后它的 Daily Mission，你只要跟着它的步骤，一直重复，直到你拿完所有的免费水就可以了。在这里，你的任务只是寻找。 有水滴的符号就可以了。一旦你的收集水任务已经完成了，你就要点击那个浇水壶，然后它就会自动帮你浇水。然后你的工作就是一次浇水、浇水、浇水、浇水。每当完成一次收割的时候，它会通知你，你还有剩下几次的机会。 如果你是新用户，第一次来到这个游戏的话，在你的右上角有一个三音，你只要点击进去，它就会免费送你水连续七天。那个稻草人也是会帮忙你收集水，每收集到达了五百 ml，它就会通知你。当你浇水的时候，在那个稻田旁边会有长出一些小小颗的草，那些也是可以点击帮你收水的。每当你浇水的时候， 上面有一个蓝色的小瓶子，也是会帮你收集水的。然后第二天早上，只要你登录的时候，那个水就会归还给你。所以你只要记得，你的任务就是收集水，然后浇水就可以了。你也是可以参与它的免费游戏，就是每一天早上七点到七点半之间，只要收割完成十五次，就会拿到一包米啦。